бляха-муха. Экзуха, конечно, красава, братан. adapting. Careful, a poltergeist is active. бляха-муха. Экзуха, конечно, красава, братан. Сука. Як так, блядь? safe zone is collapsing.